هرسه در جریان امواج سو چشم تصویر دریای سرخ من افزودم از طول به پهنای ام سایه تو اماق نور گوسفند شاه راز خوشه که بی درد سر تنها میساز گوش یه دیدگاه بروش که میزبان هوشه یه از خون بیزار بیگانه جوشم به لبها تنور کسی همراه نبود نه چندان صبور از این تنگ ناکبودم مد روون شستا زبونم و معنا معلوم از مبنا محروم تو هر باش خوف از ماش گفت بز اون سیم خارداری که ریشه کرد از ماش کف پس درهای قفت دل همسای مرتح سرمایی سود یعنی بی مقدمه بی تو این محبته کی مردده یه نردبون صاف به قره گورستان و حبس موندگار یه نسل خون زاد و بیم شکم یه پل رو و وحشت جمعیت یه نردبون شعله ور تو مرکز قرنیت به لطف مهر افسر امنیت فقط سقوط آزاده با حد اکثر ظرفیت خودم بیشتر از همه ترسیدم اون طفل معصومی که شد از رت مسیحیت سروده های ناب لحظه های سکوت و به مغز تبریک بگو به قلبم تسلیت من در پی کنج پنهان واسه حس این سرنوشت موج پیما دیگه مرغ شیدام نه تو عمق میدان تنها نور باقی از هر نقطه پیداست یه رخ بن ما به ما تا برهنه تر ببینی چهار ستونت رب برهنه ترس که خورده به ایست این قوم گم تو بنویس که تومه ریز به قول کهن رئیس از دشمنان برن شکایت به دوستان چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم صدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادن که ما سید لاغریم بابا بله. همین بود ما مین ما بقی روانه این به کام مگرین ریل نامرئی ما نتیجه سلیقه و میل داوریم نه مصر اولیم نه بیت آخریم درس در جریان امواج صوت چشم تصویر دریای سرخ من افسودم از طول به پهنای عمر تو هم خنده های کودکانه مقر دوستی صدای نکره اون ته گفت نخم بگو سیب دستورا تیز درس خونا میخ به تخت سیب و گفتی دندونا ریخ گفت درکش نکن همینو فرو کن توت شروع کن کور از همینو فوق غروب کن زود ولی من تو این فضای تحت نظارت تجدید شدم تا واسه خودم وقت بذارم اونی که منتظر تکلیفشو بگن از همین حالا ورقای تقویمشو بکن محافظ خیشتن تو حادثه نیستن هرچی گل مچاله تر رایه بیشتر ولی اون حرف از اونجا کشه میشنید که دیدش جز نکاس تابش دیشت نیست شابه ایتاشون غلام دربار با ملکه زنی که به سادگی فاش بیش نیست اون که به یه جرأت میگه بهش هویت میده حرفش حجت میشه نکتشینه رحم جلوه دادن این آدما داره برعکس بهشون حس قدرت میده حریم اعتراض پاره شد دلنن چیه دعوا واقعیت واقعشو بلدن اونی که جیغی تو میکشه ته تو ببینه دیگه لزومی نداره جلو لب تو بگیره میترسم مینویسم از آبش نمونه چرا داد بزنم وقتی شعر حالش معلومه اون که سلاش قلم و سازش زبونه میدونه حتی یه فاتح با یه کارش تمومه تو ذات جماعت بیکیفیت اینه که روح حیثیت آدما برکس بکوبه با همون زبون از حقوق بشر بخونه مثل اینه که باطلاق و با لجن بشونه یه توجیه گذرا واسه توجیه و گذران هر جا نگاه کنی هوچی خوش ادا شد مرید خود زنا این محیط مبتلا حتی اعتراض میکنه واسه تولید محتوا نصف مخاطبا مخاطبا روخا نماز صبح شبا جفت با هوا همه کی محوه منظره مزکن که بیشتر از این درخت موز بکنه بود شکنه ترس در جریان امواج سون چشم تصویر دریای سون و نفسیدم از طول به پهنای عمر so I'm open. صاحب کل منابر کور از جاده به دور لایق نور چاره به جو ساده گو از سال نکو ختم این قائل کوه مقابل کوه وایستا همه نگفته تو معامله کن تا سبک بال دوباره بشی وارد گو تو باشه کوه باشه کوه بشنو بی کم و کس که میتونه حس پشت سینم و وصف کنه کله ای که میزنه کج این نفسی که هنو داره میدم گرد به دنبال گوش میونه اینم کرد صداد میزنه تو این جو بی برکت چرخ بی حرکتی که قره در سوی دل خارج از کنترل فهم اوری نظم نوین زوارو داده دست کوی تصم بری دنیا از یه عصه گریخ کمر شر جلو چشام شکست من دیگه نمیخوام خودم و نجات بدم چو کورترین این رشته هزار گرم خوشم میاد جا و فشار بدم خمار چش سنگین رو هم افتاد پل دنیا بین تنگ آب حباب شکل پای وجدان سایه افتاد لای مشتم جای خودکار خمار چشم میپیچه به هم و چرک اتاق چرک انگا دفن زیر طوفان شن مواظب گرفتم به سر کلام سفت وابستگی گیوار استگی کدام یک وقتی خیابونا جا مردم شده پر پلیس مهاجرت میشه تن و بر گریز بهترینه که جای لباس پلو خوری جلو آینه جلیقه ضد گلوله پرف کنی همه پوست و زبر و کلف ترکر و کدیل علنی تر از اینه که بخوام غلف کنی متاق فکر حقیقت و ته فک و پلم کنی یا فک پلم کنی هرچی گفتیم آقا اینجا غربال میخواد میبرید کار خودش رو انجام میداد هر نفر بعد نقض نفر قبله چه فرقی داره یک با صد کاندیدا ها کچل حسن حسن کچل آخر سر خلق وسط اچل امنیت میگیره میشه مسر وحشت خطری ترین تصمیم تو خلوت بشره نتیجه جمعی داده ها ایران قشنگ ولی هم نگاه شازده ها فضل پدر چه لطفی داره واسه ما که بابا فاضل بود و فرزند شده فاضل که گرسنه ترینی توی غنی ترین خاک که دنیا مدرن و ما تو عمیق خواب که تصویر زشته توی ظریف ترین قاب که تصمیم ما اشتباه تو ضعیف ترین راه ممکن در اسما ما بازی چه ما طرفی ما نارسیست آزار پیش افساد نگو وقتی که بازار هیچه خب دست که بسته باشه پا باز میشه ما نگاه و از اغرب کندیم واسه نجاتمون دغدغه مندیم ما واسه اینا بینه یه جدول حلیم میدونن هر جا بریم اینه کفتر جلیم تصویر رد میشه از زیر چشا همه تو دست میکشی الباقی و میکشه لبت گرختی میاد سراغ نیمه چپت روز یعنی فقط انتظار پیله شبت ریزش برق تو سینه شهر تا پیچش برگ رو سیم برق مدام یه سواله که زمین شعرمه اینه که آیا بینه شکم از بیم شکمه اینه حال ملتی که در از تک به تک حقایق رو میبینه اما علای میله ها لاله ها خوشکن از اونو که دونست سیر ریختن به زیر پای ریشه ها اون که خواب الان بیدار و برعکس اونی که همباره بیدار خواب زیر خواب کل خشم فرو خورده که ازت ساخت یه سمبل سب سال و دفاع کار پانه میده پام زمان ساب یه لحظه وانه میسته بام فقط به لطف شرب باد خیس کام خودم و گم کردم من لای گیس یار تنها شک و تردید بار کیسه هام تو این کشمکش داره پاره میشه لام مینویسم با علم اینکه پانویس جام وای به حال اون که افتاد تو دامه ای صدا هاره هار گرسنه صرف نظر از این که چه کاری درسته مثل همگان واسه غم نان میدوی مثل اسبی که زوری شده یار درشت که دلیل رفتن جاذبه خارج نیست نه علت دافعه داخله فراری دادن یه قافله یه قافله یه مریض مصری پی جامعه یه سالمه خونه سراسر جدل بحث شو پدر که به ما داد فقط اخماشو بچه های دوستشو بغل کرد باشو به ما که میرسید کمربن واشو شک و جای یه مغز مونده لای سیما و کل گنده های بینام به سمت قله های ایران خب کاری توپ جمع کنه اون چوپونه که میخواد آدما رو گوسفند کنه وظیفه مسئول فقط دستور به سرکوب اونه که بهش وظیفه ها رو گوش زد کنه ولا غیر این آدما رو شکار دیده برا سید شعار میده فردا بله الان خیر وقت جواب به ارباب رجوع سرا غیب و ما بین ناگفته ها کلافیم همه عدم کفری شخصیت های بی ثبات چند قطبی کار ما داره میگذره از بطری دادا کالیبرو ول کن ما هم قطریم چنگیز وار اومده ریشه بکنه اونی که مالی صد سال رو میره یه شب ما مثل پروانه نشستیم خیره به شم خاموش که یه خبر بعد دیگه بشنوه پیله من به دیده حق حتی میکشه سمق از شیره سنگ ولی یه سواله که زمین شعرمه اینه که آیا بینش کم از بیم شکمه گوش به زنگه توش جنگه کل توش سنگه رد سایه ها رو بگیر خودت میرسی به چراغ جاده وقتی فصل آخر این مملکت و خزان دیدی میبینی عدل و انصاف واسه همه تصاوینی تو صف روا دیدی صبح دم آن میری فردا تو خیابون غریب محو تصاویری از سر صبح واسه نون شبت بسا چیدی سبک زندگی رو عوض میکنی اگه فضا دیدی یا پلت پوست گفتنت به سگت غذا میدی کل سود کشید از بس که ما این همه تضاد دیدیم کاش میشد بگم مثبت اندیشم این چشم هر جا میرن لنز مستند میشن وقتی هیچی میبینی پیش نمیره طبق نقشه میگی همین نالونک تو بیابون لنگ کفشه ولی مهمون تو کاخ میزبانم معذبه کالبدش رو زمین و از درونش معلقه حتی اگه مدرنیزه تو دی انش رو خونه باز بین وطن و بی وطنی مردده اینجا دغدغه رو دانش و علوم و اسرار میگن هدف محققه ولی با رفع پیش نیاز حیات تا وفات رو اصول و برنامه میپرسه تو برنامه چیه میگم هرچی پیش بیاد وقت صرف تولید گرم کالا تاریخشون دقیقه من میگم ایشالله هنگ واژه جهان سوم سبب میشه ایده هم به محض زاده شدن کفن پیچه غرب یعنی منطقه غزل پیشه جدیت سردی که با خنده بزک میشه قصه مهاجری که تو خاک وطن ریشه کرده ولی در حال ودا از اون طرف شیشه تو پیشه که حتی بلد گیجه این نگاه اما هزار و یک قدم پیشه مثل مورچه ای که زیر خاکه تو ظرف شیشه ای نمیدونه هر لحظه داره رسد میشه من واسه بیان حرفام دنبال مثال بهترم فصلی ندیدم تو کتاب کشورم من تلمبار خاطره هزار و یک شبم گوشامو باد میکنم خودم صدامو بشنوم گوش به زنگه